Olá, Dorameiros Clube! Hoje nós iremos introduzir a vocês o drama coreano 2017, Enquanto Você Dormia. Sou a Biao Yorei e apresentarei a vocês todos os dramas asiáticos. Aproveite também para entrar no nosso blog e saiba tudo sobre os dramas mais assistidos. Enquanto Você Dormia é um drama coreano estrelado em 2017 que narra a história de três personagens principais na qual sonham de formas diferentes um com o outro ou com inocentes, presumindo a chegada da morte de cada um deles. A cada episódio ocorre um incidente ou acidente que é retratado no sonho de um deles, e para mudar esses acontecimentos, eles correm atrás do perigo e mudam os fatos, salvando a vida de várias pessoas, inclusive a deles mesmos, impedindo que as mortes aconteçam. Baseado nesta sinopse, Falaremos um pouco sobre cada um deles e depois mostraremos um pequeno trecho do trailer do dorama. Jung Jae-chan, interpretada por Lee Jong-suk, é um personagem que começa com uma história bem triste, semelhante a uma outra personagem que eu vou falar daqui a pouco. Ele foi uma criança muito mimada e teimoso, mas ele realizou o desejo do pai de ser um promotor de justiça ou seja, está formado em uma área de direito né, e de justiça. Cada dia ele carrega ainda consigo a dor da perda de seu pai por conta de um soldado fugitivo considerado como terrorista, matou ele sem noção, né? E naquele tempo ele conheceu a Chestnut, que era a pequena na Honju, e ambos ficaram protegendo um ao outro a... por um curto período. Treze anos se passaram e ele encontra novamente a Chestnut mas apenas como jornalista e ele vê apenas também como vizinha maluca. Agora vamos falar um pouco sobre a Nan Hong-jun. A Nan Hong-jun é a vizinha maluca, na qual eu citei, interpretada por Bae Suzy. Nan Hong-jun é uma jovem jornalista que para sua carreira por um curto período após a perda de seu pai. E, quando mais jovem, ela costumava brincar com seu pai antes do trabalho e ele era um motorista de ônibus. A primeira visão que ela teve na vida foi da morte de seu pai, que infelizmente ocorreu e ela não pôde salvar ele. Ela tem se culpado pelos seus sonhos proféticos terem feito esse acontecimento ocorrer e dela perder o pai por causa dos sonhos, mas que podemos dizer que é um pesadelo. Mas ela aceitou mais para frente e conheceu Jung Jian-chan, a morte de seu pai deixou cicatrizes e feridas internas dentro, dela mas nunca deixou de afetar o cotidiano de seu trabalho. Então, para buscar justiça, ela trabalha como jornalista e tudo mais, até que ela conhece de um Jian que sofreu a mesma perda. Só que ela também não faz ideia de que ele era o menino na qual ajudou ela anos a, há 13 anos atrás. Agora falamos um pouco sobre Wu Tak, que nome completo Han Wu Tak, interpretado por Jun Hai In o Taki é um policial jovem que aparece sendo morto no primeiro sonho profético de Nanhonjo. Embora pareça ter uma boa aparência e cumprimente todos, e faça um bom trabalho, ele guarda um passado obscuro, mas não tão obscuro. E tenta sempre fingir que não tem nada com ele para ele ter se tornado um policial. Ele é filho de casais fazendeiros e por isso foi uma luta até ele se tornar policial. Por outro lado, assim como Jun e Jun Changchan, nasceu no ano de dragão e a presença de seu pai nunca foi revelado. Ele era muito pequeno para se lembrar desses acontecimentos. Ele também conhece, começa a ter sonhos proféticos após ser salvo por Jun Changchan, e ele costuma patrulhar com seu colega de trabalho, que nota muito o estranho comportamento de Hamutag. Mais tarde, no último episódio, vocês vão descobrir, assistindo a este dorama, o qual é o segredo obscuro? Não muito obscuro, mas que surpreendeu a todos que assistiram este dorama. Este dorama é recomendado para quem gosta de triângulo amoroso, ou seja, romance, jovens bonitos, tanto atores como atrizes, drama coreano, suspense, ação, ficção, filme policial, chorar ou se emocionar bastante. No caso, pode rir bastante também, viu, gente? Não recomendado para quem gosta de fantasia, filmes de época, aventura, escola, pessoas mais velhas, ou seja, adultos, porque apesar de ter alguns, não são tantos, os personagens principais não são focados em pessoas adultas. E para quem gosta de comédia. Dá para rir um pouco com esse dorama, mas é diferente. e não recomendado também para quem tem trauma com mortes ou experiências semelhantes. 살면서 만나고 싶지 않은 끔찍한 순간이 있다. 애석하게도 증거들이 남홍주 씨 편이 아니네요. 없다니까 당신밖에. 난 검사입니다. 사건이 일어난 다음에 처벌하는 게내 일이에요. 미리 막는 게 아니라. 꿈속에서 누가 죽든 말든 내 알바 아니고 내가 감당할 필요도 없다고. 알지? 민민. 상대 변호사가 이유범입니다. 나 검사 출신 변호사예요. 법은 느리지만 전 빠릅니다. 뿅! 뿅! 나 동생이라고! 피도 달라고 했잖아요. 믿으면 구해야 되고 살려야 되니까 도와줘요. 당신이 원래 일어날 일들을 막았으니까 시간이 다른 쪽으로 흐르겠죠? 어떤 쪽으로 흐르는 겁니까? 더 나쁜 쪽? 아니면 좋은 쪽? 만일 그 사소한 선택들을 바꿀 수 있다면 끔찍한 순간을 막을 수 있지 않을까?